熱風ナイトの皆さんですはい代々木公園ステージの皆様こんにちはこんにちは静岡県から参りましたアルマ熱風マイトです、えー、この会場皆様と一緒に盛り上げていきたいと思いますご声援のほどよろしくお願いしますそれでは参ります熱風オッペケべ 商店街摩訶不思議心に自由の種 Allá